ما با هم رفیقیم شب اینجا میخوابی آدم شو آشغال شده داشتی گریه میکردی؟ فاطمه معتمداریا یه روز میاد آدامس میچسبونه بزن یه روز میاد فوش مینویسه رو در بچه های کوچه هم یاقی کرده ماهان نصیری تا کی میخوای با بابا قر باشی پوچ ندا جبرائیلی خب پس بیا با همه یه جای دور خیلی دور یه جایی که هیچکی نتونه پیدا میکنه چیکار داشتی میکردی؟ باهاش میخوام صدا بشنوم بایسا بچه بیا خجالت نکش بابا من اسمش یحیا بود مثل تو سیبیل در آوردی و تورج منصوری ببین اگه فکر کنی میفتی حتما میفتی اگه و 110 خبر میکنم چی؟ این مامان منه بای بای از هم جدا شدیم زندگی ما چقدر بالا پایین داره نه؟ یحیی سکوت نکرد کارگردان کاوه ابراهیم پور